gaur elkarretaratze zaratatxua burutzea erabaki dugu ELA, UGT, ELA, eta Komisiones Obrera Sindikatuok. Izan ere, atzo izan genuen Nafarroako gobernuarekin eta patronalarekin amasei bilera, e, Nafarroako adinekoen lehenengo hitzarmena sinatzeko, eta patronalak aurkeztu zigun proposamena, e, aurrekoan proposatutako proposamena are gehiago okertzen du. deskuelge klausula e, sartu egin du proposamen honetan, Lanaldi, eh, lanaldien inguruan eta soldaten inguruan ez du inongo hobekuntzarik sartzen eta bueno, ikusten dugu ez dutela inongo borondaterik eh, ba, dagoen e, konfliktu hau zera, e, aurrera eramaten. haietik aurrera berriz ere ekingo diogula mobilizazio bortitzago batzuei, eta besterik gabe gomendatzen zaituztegu ba, gaur egingo ditugun elkarretaratze zaratatxuetara eh, gertaratzeko.